bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. É, eu sou Vanessa Martina Silva, jornalista, editora aqui da Diálogos do Sul, e eu quero convidar vocês para assistir a entrevista que eu fiz com Atílio Boron, que é sociólogo, politólogo argentino, considerado um dos maiores intelectuais latino-americanos do nosso tempo. A gente conversou sobre a questão é, da Argentina, sobre, principalmente a política externa, que o atual, é, o presidente eleito do país, o Alberto Fernandes, deve desempenhar na, no seu governo né, nos próximos quatro anos. A gente abordou principalmente a questão da dívida com o FMI e como a Argentina vai pagar uma dívida que é praticamente impagável, o que é um consenso no país. Sobre a questão da Venezuela, qual deve ser a postura de Alberto Fernandes diante da situação venezuelana, se vai ser agressiva como foi Macri ou se vai ser mais comedida, mais alinhada com, por exemplo, Lopes Obrador. Falamos ainda sobre a questão do Mercosul, o Bolsonaro eh, chegou a dizer que a, ia tentar expulsar a Argentina do bloco no caso de uma vitória do Fernandes. Então, como o Atílio vê essa situação entre Fernandes e Bolsonaro? E falamos também do Grupo de Lima, que o, durante a campanha, o, ainda candidato chegou a cogitar, a falar que poderia deixar este grupo, um grupo que é bem alinhado à direita e que tem total convergência com os Estados Unidos. Bom, essas são as linhas gerais do que a gente falou. A gente vai agora rodar a vinheta e na sequência a gente entra com essa entrevista que tá super legal. Espero que vocês gostem. É isso, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações aqui no Facebook e claro, a Diálogos do Sul tem uma campanha de financiamento coletivo que os nossos leitores, nossas leitoras, nossos, nossa audiência no Facebook, no, no, no YouTube, enfim, todas as nossas redes sociais, colaboram para manter este canal vivo, para manter este canal com cada vez mais diversidade de conteúdo. acá hay dos personajes, dos actores, el fondo y el gobierno argentino, que están los dos urgentemente necesitados de una solución. Y no puede haber la solución de uno a costa del otro. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. El fondo va a perder. El fondo va a perder, no hay ninguna duda que va a perder. Eh, ningún gerente de ningún banco en Brasil o en Argentina se mantendría su cargo como gerente de un banco si aún gobierno o a un particular le presta algo así como el 70% de su capital de préstamo. Lo echan inmediatamente, una locura. Sin embargo, eso lo hizo el fondo, por razones políticas. ¿Para qué? Para consolidar un eje en el sur entre el gobierno de Brasil y el gobierno argentina para atacar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y el fondo se prestó a eso, porque el fondo no es una institución independiente es una institución que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y eso no lo digo yo, Atilio Borón, lo dice el señor, lo decía porque ha fallecido hace unos años, ...Sibniek Brzezinski, que fue el gran pensador geopolítico del imperio, que dijo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son meras extensiones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, este fue una situación muy peculiar y en este momento Donald Trump le ha abandonado, ¿no es cierto?, su apoyo al presidente Macri, va a ver de qué manera se lo atrae Alberto Fernández a su lado, pero Alberto Fernández no va a poder de ninguna manera hacer lo que hizo Macri, va a negociar con el fondo, la negociación va a ser muy muy dura y ambas partes van a tener que ceder un poco. Lo que está claro es que las políticas que el banco, el eh, perdón, el Fondo Monetario Internacional recomienda, ¿no es cierto?, a la Argentina y que son las que se están poniendo en marcha eh, en, por ejemplo, en países como Ecuador, las que quiso poner en marcha Lenín Moreno o las que se pusieron en marcha en Chile durante tantos años, acá no van a poder aplicarse. La resistencia social acá es muy muy fuerte, ya fracasó el intento de la reforma del sistema de pensiones, no van a poder hacer la reforma laboral y por lo tanto va a ser un ajuste muy heterodoxo que no impida el crecimiento eh, de la economía argentina, porque si la economía argentina no crece no va a poder pagar y si la Argentina no paga, el Fondo Monetario, no solamente la Argentina puede entrar en default. Mira, Fernández va a tener que mantener eh, con el gobierno de Maduro una relación como tiene en este momento el gobierno de López Obrador en México o como tiene el gobierno del Uruguay. O sea, respetar la autodeterminación nacional, no acompañar ningún proceso de carácter golpista o intervencionista norteamericano, va a tener que simplemente mantenerse al margen de todo eso y eh, este, colaborar en la medida de lo posible en buscar una solución pacífica al conflicto político que hay en, Venezuela. No creo que la Argentina siga permaneciendo en el grupo de Lima. Este, ¿Crees que va a salir? Yo creo que va a salir porque no tiene mucho sentido. Además es un grupo que está absolutamente desprestigiado. Oye, este, a ver, eh, el presidente de, de Perú es el sobreviviente de un grupo de seis expresidentes, de los cuales cinco están muertos en la cárcel, fugitivos o suicidados. El caso de Piñera, bueno, Piñera es un cadáver político, ¿no es cierto? En México se acabó el gobierno del PRI y tiene un gobierno diferente. Colombia es un gobierno absolutamente desprestigiado, con 8 millones de desplazados y asesinatos a mansalva, casi a razón de dos o tres por semana de líderes sociales. Lo que pasó con Mariela Franco en Brasil pasa todas las semanas en, en Colombia. O sea, ese grupo de Lima no tiene absolutamente ninguna autoridad legítima como para poder convocar a ningún gobierno. No creo que Alberto Fernández cometa el error de seguir en tan poco eh, edificante compañía, ¿no es cierto? Agrégale Juan Orlando Hernández de, de Honduras, que es otro delincuente que ahora se ha probado que está vinculado con el narcotráfico. O sea, el Grupo de Lima ya se ha desarticulado por completo. Yo no creo personalmente. Seguirá Brasil por un tiempo, no creo que por mucho tiempo más tampoco. Mira, van a, tener que sentarse a conversar y Bolsonaro, como se diría ahí en Brasil, fala de más, ¿no? Habla de más, digo, no es sin sentido, no, no, un hombre que no entiende lo que es la problemática internacional, ni no, no entiende Brasil y mucho menos la problemática internacional. Digo, si él expulsa a Argentina del Mercosur, que se queda? Mercosur es Brasil más Uruguay y Paraguay. Digo, no, no tiene eso, ninguna seriedad. Es más, Argentina y Brasil solo, así como están con, con Uruguay y Paraguay, aún no es suficiente. Nosotros tenemos que pensar en un Mercosur mucho más amplio, ¿verdad? Incorporando a Bolivia, incorporando a Perú, incorporando a Venezuela, que de hecho estaba en el Mercosur pero fue expulsada, ¿verdad? No tiene ningún sentido hablar de todo eso. Y bueno, y si él quiere hacer eso, lo va a hacer. Pero yo lo que pasa es que Bolsonaro no, no, no, no creo que, que este, tenga el poder suficiente como para poder trazar un plan de esa envergadura en un país como Brasil, en donde Brasil está sufriendo mucho el impacto de la crisis económica mundial y creo que la mejor manera de resolverlo no es disolviendo el Mercosur. pueblo donde yo nací